Обманывайте. Ворачивайте к голове. Каждый раз руку ворачиваем, Максим. Да, да, да, Держимся, держимся. Раз, два, одной ногой, четыре. Настолько, насколько возможно. Держимся. Настолько